¿Cuándo y dónde naciste? el 2 de septiembre 1967 en El Paso, Texas, en un hospital que ya no existe, se llamaba Newark, en el segundo barrio, downtown. Pero que anotamos en la escuela que sí se aceptaba que les daban spankings, tenían ahí simplemente viendo el board, era como, no, no, me va a portar bien era muy diferente. Si te portabas mal, te tenías que salir afuera del salón. Pues, nos podían hacer discipline más que ahora. Pues hay que es lo más drástico fue eso, que pensé yo que iba a acabar la escuela y, y no, pero pues hay que es, también eso nos ha hecho valorar más lo que tenemos porque tuvimos que comenzar desde mero abajo y poco a poco hemos subido. Pero eso sí, yo pensé que iba a acabar la escuela, que iba a estar en de maestra o algo, pero I no regret